Hai ton cacurgon timoriai. Hoi cacurgoi dia ton rabducon ec tes fulaces hu basanistontai eis timorias topon eis agontai. Et o hipo helcontai. Hoi cleptai hu potu de miu anacremontai ento est auroe hoi moikoi apokephalis dontai hoi anthropoctonoi leistai kai peiratai e trochisthentes toe trochoe epitithentai e scolopi empegnuntai hai striges palai epites pyras catepreethonto tines prin ton aneirasthei ten glottan ectemontai e epi tu en coleu tes heiros steruntai e tais pyragrais caiontai sdo ei do rumenoi exarthontai to ono epitithentai o to temnontai rabdisdontai cauteriasdontai prostas triereis apopempontai e eis ten aedion katakrinontai hoi prodotai, ex troites patridos, te thripoe diaspontai,